Jesus está lhe estendendo a mão para que você seja mais um cristão e um dia encontre este caminho azul que irá levá-lo a paz a salvação. Esqueça as mágoas do seu dia a dia. Perdoe sempre as falhas do irmão, pois o caminho azul sempre radia felicidade em seu coração. coração do Pai Celestial e nas galáxias sentirá pulsar a paz. É o encontro com o amor universal. Vamos então, irmãos, fazer por merecer e seguir o que Jesus nos E a nossa alma irá se elevar, irá crescer, quando amarmos como Ele nos amou. Caminho azul, por entre estrelas, viagem sideral. encontro com o amor universal. Caminho azul, por entre estrelas, viagem sideral. Você irá com Cristo viajar no coração do Pai Celestial e nas galáxias sentirá pulsar a paz. É o um encontro com o amor universal e você. viajar no coração. entre estrelas, viagem sideral. może i